你在看什么？啊，我没看什么呀。我忘词了。 <laughs> 没有猜。没有没有，就是哦，没有词是吧？对，你就捅弄他一下，知道吗？啊，那我就去弄。改动漫社，什么事啊？动漫社，把你女朋友借我帮帮忙，苗学长，你不会介意吧？嗯，明天一早就完事儿。 那结束后我就追接你。好，嗯，我们接一个，接一个。其实我是接，你要接讲不介意吧？从这边接哈，从这边接。不好意思，明天早上，明天早上一会儿就完事了。当然是来找你打架的。 <laughs> 等会儿，真又有点要掉。 <laughs> <laughs> 来来来，看看啊，看看杆。 你在笑什么？我可没让你让，有什么本事你都拿出来。啊！ <laughs> 你服了吗？服了。服了，服了就。 你服了吗？好，小伎俩。下了。 <laughs> 你踩到我裙了。哦，踩人裙了。九尾，你可知道，这么多年我心里一直都有你。只要你信守承诺，我可以答应你。九根头发。进来。干嘛？九尾。 你可知道，这么多年了，我心里一直在心记笑啥？ <laughs>